So ayun mga kapango, andito na kami ngayon sa Twin Lake. Yan. Ayan, ikot-ikot lang kami rito. Siyempre, ano, baba tayo. Maraming pa dyan. Oh. Ah, doon oh, ako dito ganito oras. Ang ganda rito gabi. <laughs> Ito, maganda picture niya, no? Oh. Linaw. Linaw, liwanag dyan. Ikaw pre, ano masasabi mo pre? Malamig dito sa Tagaytay talaga. Kamari. dito, bukangan Natuloy akong... Kaya papasok na kami ngayon ng ano, ng Sky Ranch. Nandito na kami. Ayan, nakikita nyo naman, di ba? Di naman kayo bulan. <laughs> Gago! Heartbroken mo kayo, hindi. Punta kayo dito. Dito malilibang kayo, makakalimutan nyo yung pag-ibig. Dito kahit sa init ng pag-ibig. Gago! Gagi. Palagya ka, baliktad yun. Ayan. Usap na kayo ngayon, ha? Ah. Nag-iinit yung pag-ibig nyo. Punta ka dito para maging cool. Bro, what are you talking about, man? <laughs> ano? namin yun. Turun-turun na yun. Bulog na yun. <laughs> Hindi totoo yan. Wala na kayong babalikan. Kasi cold na nga. Pag cold na, wag nyo na ipilit pa. Kasi pag pinilit nyo yan, lalo lang kayong masasaktan. Diba? Oh my God! Masakit na eh. Sasaktan nyo pa sarili nyo. Punta kayo dito, Skyruns lang. Liligaya kayo. Hindi totoo yan. Skyranch, baka naman. Skyranch, baka naman. Isang tao ka no, attention. Hindi totoo yan. Si ate sa'yo. si ate. Maganda naman pala pag nakasmile. Ano, pag broken natin, 50% lang. Pag profit natin, 50% lang. <laughs> Gago! Pag broken hearted, 50% lang. Loko ka. Ah. Video talaga to. Punta kayo dito. Dito na magkita yung one true love nyo. What? Bro, what are you talking about, man? Eh, Diyos! talaga ba? Lahat ang pumunta rito mag-partner, nag-iwalay. <laughs> Lahat ang nagpunta rito mag-partner, nag-iwalay. Napatulpo pa. namatay? Dito tagpuan ng mga kabit. Hindi, okay lang yan. Tuloy, tuloy. Kasama. Kamay pa eh. Ah, pre. Eh, nagbibideo ka tapos naubat ka. Hindi. Tuloy-tuloy daw to. Teka, Sam. Ay, sige mo na. Kuya, ay... ay. Nunod pa ako ng silip. <laughs> Pre-upload mo tapos ulit. Pre, i-scanin ka rin dyan, pre. <laughs> Baka may lap life ka raw eh. Diba naman nasa labi Sakto lang naman, Kuya. Hindi ko kasi nakikita eh kung kung anong itsura ng hiplock. Pwede ba tayo? Pwede ba tayong mananito? Sumakay? Sumakay? Hindi. What the? Hindi kahit kahit yung kumain yung maka, maano lang ba, mag-tip sa pizza. Kuya, hindi ka malalagdala ng ano, tripod eh. Okay lang, okay lang kayo, Charlie. Okay, okay na yan. Sapa mo na <laughs> na kami ngayon sa Sky Ranch at nakikita nyo, nakikita nyo, yung nakikita ko, wala akong makita. <laughs> Gago! Ano mga... Yan, kaunti lang ang tao ngayon kasi ano ngayon eh. Dictation, diba ba? Tao, kaunti. Pero maganda pumunta rito pag nalulungkot ka. Gaganahan kang sumaya. Lalo na kung ikaw ay broken hearted at yung kasama namin eh sasakay daw. Sa ano pre, anong experience mo sa unang punta mo dito? Maganda. 100 sulit. 100 lang yun. Sulit na. Ay sa mga kasama mo pre, ano masasabi mo? Pagkawi ng Pilipinas. Punta din kayo dito. Agay, Thailand, the best. Bawas-bawasan niyo naman yung overtime nyo. Kala niyo, di ko alam pinagkagagawa niyo sa barko ha. Kaya malakas ang bawang barko. Malakas yun. Kasi dapat ano lang yun. Eh. Sa isang araw, 4 hours pa lang. Ano na? Ano na? Saan na daw? Hoy, Trin, sagasaan tayo. Ay, sasakay. Nakanood lang kami, ha? Nanood lang kami. Hindi. Oh. Ayun na lang. Tangina, huwag na matanggal yung living ko dyan. Hindi. Isa lang. Hindi ako sasakay. Dalawa lang. Tayo tatlo, sasama ka na. Dalawa sakay, pre. Saan ang babaan nyo niyan? Dito rin. Patalon ka na lang. <laughs> Pagka malapit na sa gitna, pre, talon na. naramdaman, rep, basta nararamdaman mong basa na. Oh. Tayo na kayo rito ah. Ayan, nailaya ko sumakay. Eh. Sila na lang sumakay. Eh. Sila sa roller coaster. Kaway pre, kaway! Susulat kayo ah! <laughs> Pre, susulat kayo. Ha? Hello, ah, ingkano mari. <laughs> ha ha ha Ano yun? Wala na. Sasa pre. Ano pakiramdam pre? Magsakay niyo pre. Baka nakalimutan niyo yung mga pangalan niyo ah. Wala kang sipon po. Sumakay ka nun. Tolo sipon. Wala kang sipon ulo. Hindi ko alam kung saan lumuluha ba yung ilong ko yung luluha. <laughs> Yun. Matanda. Na? Sayan. Wala na yan, pre. Bawal eh. Yan maganda, pre. Ah. Zip line? Times 10 ba yung ano, bilis? Ay, po. Hindi na kaya kontrolin yan, pre. Times 10? Putay na. Baka gumulong na yan dyan. Ah, nakakagilty na pre, no? namamasyal ako eh. Mag-isa na sa bahay. road trip. Road trip lang kami Kaso ah. ha. lang. Pagka magtampo. Na ano lang, nagkataon na. CR muna tayo pre. Ha? Diyan na tayo punta doon? Hindi, pagpunta din. Ha? Kayo. Punta pa tayo doon, yun na. Hindi, eh, nandito na tayo eh. Oo, oh, kapala na. Ayun, si Arpo. Eh, si Arpo. Oh, sorry, si Arpo. Ah, Yan. Ah, Nakaka-trip masyal. Oo. Oh. parang, parang lasing. Eh. lasing ka, pre. Sumakay ka lang doon, nalasing ka na. Yung ano, yung pirate boat. Yan, yan, ito. Oh, yan ang maganda. Gaganon na Pirate boat, pinakaano rito. Ah, ito yung pinakakaano pre, yung pangbata. Yung kaluluwa mo may iwan sa taas. Kung malag piniraan yung talaga sumakay na, sabihin nyo, dito na lang ako ng kabitin na kayo. Dapat dito lang tayo.